último capítulo, Master Chief y Jesse son bienvenidos a pasa? El hombre araña instiga una pelea y todo está ya en una gran pelea de comida. Tengo que hacer algo. No es un verdadero amigo. No, toma algo para que te avives. Oh. Cuando todo vuelve a la calma, Master Chief descubre que su arma ha desaparecido. Oh. Y luego Barbie aparece y él se enamora de ella. ¿Quién crees que tomó el arma? Oh. ¿Master pues Chief y Barbie serán una pareja? Descúbrelo ahora. Hola. Ah, me pregunto si le gustaron los chocolates. A las chicas usualmente les gustan los chocolates o los dulces. Ah, esto está pesado, pero valdrá la pena el viaje. Y si ella piensa que... Ah, solo soy un idiota, ¿se reirá de mí? Bueno, aquí voy. Yo sé que puedo hacerlo. Solo pondré los chocolates aquí y le diré que es hermosa. Esto no es nada. Lo único que tengo que hacer es decirle que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Una caja de chocolates! ¡Mis favoritos! Me pregunto quién dejó esto aquí. Los llevaré adentro. Se ven deliciosos. Master Chief, ¿qué haces? oh, oh, solo buscaba mi arma. ¿Por qué no vienes con nosotros? Fuzzy inventó algo que quiere mostrarnos. Sí, ven con nosotros será maravilloso. Sí, este nuevo eh, eh, eh, invento es increíble y, te ayudará Batman a luchar co co oh, contra el crimen. ¿puedo quitar la manta? ¿Puedo quitar la manta? Está bien, hijo. quita la manta. ¡Yepi, yepi! Esto es emocionante y, me da escalofríos en la espalda. ¡Tarán! Yo lo llamo Robocop. Mitad humano, mitad robot. ¿Dijiste mitad humano y mitad robot? ¿Y esto en realidad funciona? crees que pondría metal sobre un cuerpo humano y hacer que no trabaje? Ya tenemos un idiota entre nosotros con metal en el cuerpo que no sirve para nada. Este es un gran intento. Bueno, préndelo para que lo veamos en acción. Está bien, prepárate para quedar asombrado. Interesante. Oh. Robocop tiene inteligencia artificial y es capaz de pegarle a cualquier objetivo sin importar su locación o distancia. Esto es algo extraño. Intimidante, pero extraño. Me llevaré al campo de tiro para ver qué puede hacer. Miffy, vete a la casa a comer zanahoria. Ahora es mi turno. Te mostraré de lo que soy capaz. Si tratas de agredirme una vez más, moco mugroso. Oh sí, aún recuerdas lo que hiciste la última vez. Hola a todos. ¿Gustan probar mis ricos panecillos de fresa? Que elaboré especialmente para esta... Mm. Mm. Me tiraste los panecillos de un porrazo y me dolió la cabeza por una semana. Pero ya lo verás, eso no sucederá más. Ahora tengo el arma de Master Chief. <laughs> ¿Qué? ¿Quieres conmigo? ¿Y ahora qué harás? ¿Llorarás? ¿Ah? ¿Llorarás? Fíjate bien. ¡Sisa! No te metas con mis panecillos. Fíjate bien. ¡Sisa! No te metas conmigo. Escucha, bobo. Si no quieres nada de esto, no te metas conmigo. O enloqueceré. Ya verás. Déjame volteo me volteo. No te metas conmigo. Eso es, bobo. Déjame agarrar, eh. ¡Ah! Ay, esta cosa está pesada. Ay, casi me aplastaba como una tortilla. Déjame apuntar a tu horrible cara. Ya te quitaré esa sonrisa de Mark Ruffalo que tienes. Esperen un momento. ¿Qué sucede, Master Chief? Ese sonido es familiar. ¡Es mi arma! ¡Ya regreso! Oh, gracias, Master Chief. Salvaste mi pancita horneada de morir chamuscada. ¿Qué haces con esto? Lo he buscado por todos lados. Lo siento mucho, Master Chief. Yo la tomé durante la pelea de comida, cuando estabas ocupado. Yo solo quería practicar. Eso no es una buena excusa para tomar lo que no te pertenece. Bueno, me iré a preparar unos panecillos con mantequilla. solo de pensarlo ya me dio hambre. Ya encontré mi alma, muchachos. Esa bola de masa la tenía todo este tiempo. Qué bueno que la encontré. Oh, eso no está bien. Tendré que hablar con él después. Ahora entiendo por qué anda actuando como loco últimamente. Hola muchachos. ¿Qué están haciendo? Hola Barbie. Vamos a probar este nuevo invento. Es nuestro nuevo guardián y compañero de Batman. Oh, y Master Chief ya encontró su arma. Sí, después de todo la tenía todo este tiempo. Oh, qué interesante. Y qué bueno que encontraste el arma, Master Chief. Ups, se me cayeron las llaves. Bueno, nos veo después. Me voy a practicar yoga. Oh, su pelo huele a fresas. ¡Oh! Ah, ¿y, él está bien, papá? Excelente. Ahora activa tu radar térmico. Esto es fascinante. Es muy preciso en su objetivo. Sí, él va a ser un buen aliado. un robot de combate muy poderoso. No podemos esperar más. Enviaré al asesino. ¡Ey! Desastre de ellos. Uno por uno.